organizations

bom, galera? Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem e nos vemos quinta-feira. Tchau. Obrigada.